踏みつけられた孤独とペダルから何度も鳴り響く音色が頬に歌う打ちつけられた孤独にすねあう ムが重なって確かな子供になる誰か心のノイズを取って私を残してよ誰も心の奥には入れないけれど期待してしまうそんな夜リスーション、イツポーション、始まったらもう止まらない命題を世代で震わせられるさ、そんなの。 どいつもそう交わらないその心を繋ぎたい8度でも 投げつけられた言葉がいつまでもなんだか消えないまま夕暮れの影みたいに追いかけられて止まれば飲み込まれそうで必死で走ってまた夜を待つんだリストション、イズモーション始まったらもう怖くないそうと飛んで忘れ られるからそんなディスポート電源をつなぐ放射線のように光り出せ私だけの音ギターの弦が揺 わっていく指先が硬くなるたびこの意志も硬くなるのリストションの音色、これっっちじゃまだ終わらない最善でハゲを受け止めてみてよ。今夜の 上ーション始まったらもう止まらない制限も経験で塗り替えられるさ、そんなのディストーション、いつも操さの追い越して心が走り出す君の次の音にエスコート君の胸にディストーション一人のようなラストの君も同じ回に想像 追いかけた日々エコード書き鳴らすんだディスカッションボリュームを振り切るよ